kwitnąca wierzba japońska 15 po południu nie miałem wcześniej możliwości bo mnie nie było pokazać wam jak to wygląda po prostu orgia dla pszczół i motyli Żadna z wierzb nie wykształca tak dużo kitek i przy żadnej nie ma tyle kwiatów. Proszę jak pyłek zbierają. I nektar. Patrzyłem do uli, było dużo na kopu. U mnie jeszcze nic tak w sadach nie kwitło, dopiero leszczyny i wierzby. Zaczynają się otwierać pąki śliw, ałyczy, tarnin. No, kwitły już zawilce, przebiśniegi. Spójrzcie. A to takie trzy niepozorne krzewy. Trzy niepozorne krzewy. Do zobaczenia.